Всем привет! Вы на канале интернет-магазина GarmStart.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для детей, это костюм Буратино. У нас в интернет-магазине представлено много вариантов Буратино, все они очень отличаются друг от друга. Сегодня мы рассмотрим один из вариантов. Вот так вот выглядит упаковочка Буратино. Давайте посмотрим комплект костюма. В товаре у нас визитка Grand Start и рассмотрим сам костюм. В комплект входит нос, такой вот э, из материала, внутри он не набивной никакой, просто сюда вот нос одевается на резиночке Резинка тянется, вы можете по голове регулировать. Э, в комплект у нас входит колпачок, вот такой вот красно-белый колпачок он универсальный в одном размерчике, его можно вот так вот заворачивать. И здесь такая как небольшая кисточка. Такой вот колпачок. Далее в комплекте у нас входит желтая рубашечка. Рубашечка с короткими рукавчиками. Воротничок у нас здесь идет и пуговички. Сзади рубашечка на пуговички Одевается просто через голову, как обычная футболочка. Такая вот рубашечка. Шортики в комплекте. Ярко-синего цвета шорты свободного покроя. Здесь вот все аккуратненько очень прошито. Шортики на резинке тоже тянутся. Вот. Резиночка. И в комплект входят гетры. Вот такие вот на ножку. Красно-белые как гольфики можно назвать. Они на резиночке на небольшой тянутся. Эти гольфики идут в цвет колпачка. Вот весь набор буратины. Это колпачок, гетры, кофточка, э, бриджики и нос. Если вам понравился данный костюм Буратино, вы можете заказать его на сайте Grand Star.ru.